Привет всем. Привет. Мы решили прогуляться по городу. Пойдем сейчас на городской пляж. Рядом детский пляж. Вот это примерно три с половиной километра отсюда. Посмотрим, какой там пляж. У нас пляж Каменка, вы уже видели. Он такой каменистый, песчаный. Одно не очень хорошее. Смотрим, какое там. Сетка из винограда. Да, навес из винограда. Шикарный навес. Парка. подсолнухи без семечек. Да, вот орех, пожалуйста. Грецкий. Ну. Где он сад? Мам, вот. Вот. Ну, такой. Вон там Ну вот, поменьше. Вон, видишь, черный. Вижу, вижу, вижу потом это сгнивает, а остается скрупа падает. наверное. Наверное. Ну да, наверное. Оп. Ну, вот орешек. По поводу жилья. Почему не сработал наш план? Мы обычно из интернета смотрим варианты, подходящие для себя. Выписываем их несколько штук. Там на бумажку едем уже ближе, подъезжая к месту, званием эти варианты. Они а бронируют. Так вот в этот раз приехали. шесть вариантов у нас было жилья. Обзвонили. Ни в одном не было места. Кроме того, даже какие варианты нам предлагали уже те, куда мы звонили, для нас тоже не подошли. Поэтому пришлось оставлять машину на набережной и ходить вот так вот по улицам, смотреть, где сдается жилье. Вот, например, жилье. Вот где-то пишут сразу, что мест нет, а где наоборот. улицы пока не вижу. Но туда ближе к морю. Там очень много таких вот сдается благоустроено жилье и номер телефона. Обычно набираешь этот номер и спрашиваешь. Либо просто в дверь стучишься. Все, идем дальше. Вот весь город переполнен отдыхающими. А вот типа вывеска, вот такие вот вывески здесь. Разгар сезона. Скоро люди будут уезжать. 18 августа. С парковками здесь очень напряженно. Во дворах места обычно нет. Все машины на улицах. Да и на улицах тоже мало места все впритык. Это мы вот уже за километр примерно от моря. Белгород 31. -й. улица Советов и Октябрьская. Вот море там. И там. Ну это поновее, да, 1927 год. Какие домишки старенькие. Интересные. Такой новый микрорайончик. Симпатичный. Ну вот вышли на улицу Портовая, которая плавно переходит в пляжную и выходит на Ейскую косу. А уже на Ейской косе слева будет городской пляж, а справа будет детский. Посмотрим. Портовая. Капитан Крутов. por Начинается пляжная зона. Вон бронекатер. поход на городской пляж. Центральный. Нормально. Ну, А ну вот эти вот я видела, парень снимал. подгубителя. Вот видишь тут пляшку кабачок? Песачок. Да, и песачок. Пора отправляться. Банан, синий, сказал, подержи меня. И меня подержите. Я тоже хочу снять. Снимай. Центральный пляж. города ейска России отмечают много раз. Вот, может снять билеты. 300 рублей. Только не написано. Нет написано. есть. Катя. Лейский патриот. Мужем ну, не поехал. с правой стороны косы А это детский пляж, да? Детский тоже. Спасибо. Там городской пляж. Там мы были. Спасибо. Здесь демократично. детский пляж. если дальше идти по типа, Ейской косе, вот, вот такой памятник. Пушки. Флаг. Задача на весь кусок дороги. Еще один пляж. Люди ждут морскую прогулку. А детский пляж вот там. Вот, пожалуй, элитное место. здесь мест нет. А, бамбучи пришли. Че у него на голове-то? А это не на голове, это у него за спиной. На голове. На голове? Сейчас тут выйдут. Сейчас там одна. Да, тут места так места, да? Все, идем вдоль косы. Тут сплошные базы отдыха. Направо, налево. Много столов. Кафешки, кафе. столовые, да. Батарея уже мигает. Не знаю, хватит ли снять пляж. Выходим, похоже, к пляжу. яхт-клубы, причалы. Ну, как далеко еще идет. написано что. Все, мы добрались до самого конца Ейской косы. Здесь сильный ветер. Последние секунды на камере. На чем закончится, не знаю. Здесь уже сидят только рыбаки пляж. Вот оттуда мы пришли. А городской пляж вот здесь получается. Ну, центральный пляж вот так. Если летят. быкает не только для наживы, а ради интереса еще бывает. Мы-то как-то просто слушай, живем. Нам еще топать и топать километров 4,5, наверное. Ну, просто вы десятку, наверное, прошли. Ну, находили, да. Километров 10 находили. Ну здесь клево, здорово. Да? Да. Он рыбку побольше. побольше.